qadrdon muxlislar muxlislarmiz sizlar bilan siz sog'ingan ozodbek bloger do'stlar bugungi darslik hududida ajoyib bo'ladigan umiddaman chunki bugungi darsligimiz do'stlar telegramda kanali borlar uchun juda qo'l keladi juda katta yangilik bo'ladi bu video darsligimiz chunki oldinlari hech qachon bir hafta yoki uch kun oldin keyingi narsani oldin tashlangan narsani tahrirlab bo'lmas edi hozir mana shuni yo'lini topdim do'stlar ya'ni bir yil hatto o'n yil kanal qachon ochilgan bo'lsa eng boshidagi narsani ham tahrirlay olasiz ya'ni narsalarni bir ikkita joylarini o'zgartirib qo'yishingiz ham mumkin bu videorolik youtube tarmog'ida texnofak tv va e, telegram kanalidagi hakkerlar maktabi uzb kanali uchun maxsus tayyorlanyapti do'stlar bizning ikkala kanallarimizga a'zo bo'lishni unutmang biz videoni boshladik bizning telegram kanalimiz Hackerlar maktabi uzb shu kanalimizga ham a'zo bo'lishni unutmang biz videoni boshladik nima kerak bo'ladi bizga Telegram degan programma kerak bo'ladi eskisi emas balki play marketda yangi versiyasi bor shu versiyasini yuklab olib bu usulni qo'llashingiz mumkin do'stlar hmm. martga o'tamiz do'stlar martdagi narsani aprelga o'tib ketib qoldik mana do'stlar aprel mana bu narsani tahrirlab bo'lmaydi chunki lekin mana bilan tahrirlay olamiz do'stlar mana mana do'stlar tahrirlay olasiz misol uchun mana bu yerga ozodbek deb yozib qo'yamiz va mana do'stlar shu ozodbek bloger degan narsam yozmasini tahrirlay olasiz do'stlar mana mart mana mana bundan yonini bir marta va mana tahrirlash tahrirlay olasiz do'stlar shunday qilib bu programmani primarketdan yuklab oling do'stlar va siz ham shu bilan <clears throat> bir ikkita bilan tahrirlashingiz mumkin sizlar bilan ozodbek bloger bo'ldi video yoqqan bo'lsa layk bosing kommentariyada o'z fikringizni qoldiring kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying hammaga omad